大家好，欢迎来到我的视频。今天我来到这里吃早餐。这一间店面的面档是通过网络上朋友介绍的，所以今天来这里尝试一试。 A few moments later.